цяперашніх умовах э, тут не трэба пералічваць тое што было у анонсе все мы это ведаем э, в кантэксце і вайны і антыеўрапейскай прапаганды А як змяніліся э, веды і настроі беларусаў адносна Еўропы наколькі беларусы цяперака еўрааптымісты еўрапесімісты во што яны вераць і а, я маркую мы будзем ну, такі традыцыйна так па алфавіце як былі ў спісе так і працягваць ведаю што генаць нам потым пэўна прадэманструе пэўныя лічбы можа паказнікі як яны змяніліся Ну а зараз пэўна станіслава попрашу з так ну дадзі мікрафон і попрашу можа з досведа з працы з моладзю з тымі хто прыязджае з Беларусі з тымі якога ёсць у ці праз каарнацыйную раду кантакты А якія настроі чаго людзі чакаюць ад Еўропы і ці чакаюць ввогуле Ведаеце, што калі я буду рабіць нейкія высновы па тых, з кім я знаходжуся ў крыцыльнай радзе, ці каму мы дапамагаем, гэта будзе вельмі нерэпрэзентатыўна. <laughs> Рэпрэзентатыўна у нас будзе вось Геннадзя зараз. Так, так, так. так. Ну, так. Э, канешне, тыя людзі, якія шукаюць магчымасць адукацыі ў Еўропе, якія сюды прыязджаюць якія былі актывістамі працягваюць быць актывістамі займаюцца беларусю і пасля таго як выехалі канешне яны ну там на 90соткаў э, праеўрапейскія еўрапейска арыентаваная але э, ну вось калі паглядзець на мне яшчэ вельмі цікава што сёння запрэзентуе геннадзь коршынаў бо я недавно бачыла э, даследаванне на Э, Андрэя вардамацкага і неяк не вельмі аптымістычна э, выглядаюць усе лічбы адносна э, ўплыву рассіі на Беларусь Ну і пасля мы будзем дзяліцца думкамі чаму ну, так выйшла я думаю так, зараз перадам Александр добра тады можа Александр або кінаць ж таки нам пэўна запрэзентуе нейкія лічбы і дадзеныя Конечно, одразу так Александр, <laughs> одразу Геннадию передалевич посыл про Вардамаскаха, или полный Геннадий про разные лишь бы, может, нечто продемонстрировать и выказать свое, ну, такие огульное разумение с контексту, бо мы ведаем, что навод не все исследования, не вся социология, якая иснуе, не вся она публично презентуется, на жаль, а летом не меньше у адмысловцев доступ есть, тому Геннадий, коль ласка, вам слово. Дякую. Ну, я з вашого дозволу, калі можна, так хвілінок крыху возьму, так? ну, просто каб э, даць такую больш-менш шырокую панораму, панораму, што, як і чаму. <clears throat> Насамрэч, я б сказаў, што стаўленне ці суадносіны Беларусі з Еўропай, э, яны парадаксальныя, і парадоксаў э, некалькі. <clears throat> Першы парадокс каштоўнасны – у тым сэнсе что по я не скажу что по ўсіх каштоўнасцях беларусы вельмі блізкія да Еўропы але па некаторых вельмі значна <clears throat> я не кажу про ўсе потому что про ўсе сказаць немагчыма да тому что Еўропа вельмі розная дзесьці больш кансерваць кансерватыўная дзе больш ліберальна і гэтак далей гэтак далей але калі мы возьмем и скажем стаўленне до да прыватнага сектару Э, там цікавасць да раздзяржаўлівання яшчэ некаторыя пункты то мы убачым што беларусы вельмі праеўрапейскія так, гэта вельмі э, добра было паказана такім індексам джем яшчэ падаецца мне на пачатку двадцатого года але пры гэтым вось гэта першы парадокс а? беларусы не атаясамляюць вось гэтыя сваі памкненні свае каштоўнасці з еўрапейскімі беларусы такія э, схаваныя еўрапейцы якія самі гэтага яшчэ не адчулі Ну і калі браць марксаўскую гэтую парадыгму еўрапейцы ў сябе у сабе а не для сябе пакуль да ўзроўню рэфлексіі гэта не дайшло Вось а у тых у каго дайшло таго э, не так э, не так шмат магчымасцяў распа шырок распавядаць гэта пра праз э, меды Вось гэта першы парадокс а другі парадокс гэта э, прага да нейтралітэту так вось гэта геапалітычнага тут насамрэч вельмі спецыфічная сітуацыя для постсавецкай прасторы тому что звычайна э, усё роўна краіны якія выйшлі з э, постсаветаў так э, яны выбіраюць той ці іншы адказ на пытання ідуць яны на ўсход ці ідуць на на запад на захад у беларусі гэта логіка паламалася так і она паламалася дзесьці на мяжы нулё нулёвых і десятых гадоў тады э, галоўным геапалітычным вектарам у беларусі стаў э, запыт на нейтральнасць так? ці хто пасіўны ці то актыўны Таму што калі вось э, прымушалі людзей рабіць выбар ці саюз з рассіі ці саюз з еўразвязам насамрэч для беларусаў вось асабліва у десятых годах гэты выбор выглядаў як натуральна примусовы штучны э, люди хотели мы гэта вельмі добра бачым по самых розных социалагічных даследаваннях хотели грубо кажучы как им не заміналі вось нейкі свой третий шлях тут можна размаўляць чаму так здарылася ось але факт тое ж што пасля 14 -го году ён толькі умацаваўся Вось гэты запад на нейкі трэці шлях тут і прапаганда ў гэтым э, напрамку э, працавала але факт застаецца фактам менавіта праз гэта ў двадцатым годзе беларуская рэвалюцыя не мела геапалітычнага складніку а, э, але ўжо под канец два -го года гэта таксама зафіксавана даследаваннямі а, вось гэта прага да нейтралітэту да геапалітычнай нейтральнасці яна пачала змяншацца так беларусы зразумелі што самі самім цяжка будзе вырашаць свае пытанні пачалі а, шукаць бок з якім можна ну хаця б тэарэтычна да, э, збліжацца а, э, але ўсё роўна вось э, нават пасля таго як Росія падтрымала фактычна лукашэнку вось гэтая нейтральнасці пэўна прыхільнасць да рассіі захавалася гэта таксама нельга забывацца так, так? <clears throat> хаця нейтральнасць гэта пачала э, змяншацца запад на нейтральнасць што э, дзіўна і гэта таксама факт ад якога нельга зайсці э, падзеі 22 -го году расійска-украінская вайна яна таксама не не прынцыпова паўплывала на сітуацыю так э, запыт на нейтральнасць яшчэ больш знізіўся так і э, вось упершыню за шмат шмат год э, на пасля пачатку войны доля тых хто выступаў за нейтралітэт беларусі то бок не ў Еўропу не ў Росію самі па сабе стала менш за 50соткаў упершыню там за десятгоддзя амаль Вот, беларусы меняют свой нейтралитет на некие окрасленные выборы. Спокойно, спокойно, спокойно. Не <laughs> треба хайповых э, заголовков. <coughs> Нейтралитет по крысе зменьшается. Але вот миновито, что э, такими невеличкими приступками и за весь 22 год, фактично, вот как одразу, как война началась, отбылся э, <coughs> вот это, отбылось <coughs> это снижение, и все, і цягам году вось апошняе даследаванне Чатэмхаус показала што э, за год войны нічога больш не змянілася это таксама вельмі важна мне падаецца чаму так потому что мы э, я аналізаваў э, адказа на адкрытае пытанне вельмі цікавая картинка чаму людзі за нейтралітэт добрая частка з іх насамрэч ось пра гэта да першага парадоксу про які я казаў яна была зусім не супраць у Еўропу і пададзеных гэта бачна што там дзве траціны беларусаў фактычна Ну прынамсі гарадскіх беларусаў якія карыстаюцца інтэрнетам А яны ставяцца да Еўропы да еўрапейскага ладу жыцця і гэтак далей еўрапейскай культуры станоўча так але яны выбіраюць нейтралітэт фактычна по тром прычынам якія датычацца у тым ліку і Еўропы першае <coughs> гэта а, просто з мэтаў бяспекі яны кажуць калі мы будзем больш нахіляцца ў бок Еўропы фактычна мы получаем атрымоўваем пагрозу з боку рассіі гэта тое што здарылася ва ўкраіне ў 14 годзе і шчыльней сябраваць з Еўропай мы атрымоўваем по незадаволенасць не, не з боку Росіі нам будзе э, вельмі дрэнна. Другі момант ну, это, это тая ж самая боязь Росіі, якую вось прост наўпрост людзі і прамаўляюць так прапісвалі. І трэці момант вось з якім можна працаваць, як мне падаецца, гэта недавер да Еўропы. Таму што а, хоць па каштоўнасцях вельмі блізкія так гэтая незразумела что я кажу зараз пункту гледжання вось простага рэспандэнту шэрага з шэрагаў сацыялагічных даследаванняў что Еўропа можа прапанаваць разумееце незразумела дзеля чаго ось гэтай сярэдзіне так якія выбіраюць нейтральны путь нейтральны шлях людзі мяркуюць што ну мы неяк жа жывем Еўропа яшчэ не зразумела что там можа іці яшчэ адзін наратыў А навошта мы Еўропе То бок я пра што наратыву такога э, развернутага аргументаванага навошта дзеля і як няма і праз гэта ёсць пэўны недавер плюс недавер яшчэ фактычна добра быў так э, падмацаваны 14 годам это таксама бачно по динамике отказывал на некоторые вопросы коли Европа фактично злила э, пытание Крыму Европа э, почала мыслиться як слабая такая не может ничего супрацьпоставить России и тут вось страх России так страх поглынания России у выпадку кроков на э, Запад дае нам такі э, бурлівы такі э, кіпень які ёсць і на які людзі э, не ведаюць што адказваць то бок ёсць пагроза ёсць Еўропа а Еўропа нічога не прапановвае Добрый, Генна, дякую про гэта, про гэта наратыў, мы у трэцій частцы яшчэ паговорым але вы казалі пра тры моманты давайте можа калі ёсць яшчэ нейкі апошні адзін і тады будзем далей пераходзіць я казаў про два парадок а, два, два парадоксы першы патры... што у нас ага. на другі геапалітычны ага. А ну то той супер дакладна Ну што спадар Александр А я ж Вось добра про тое як э, як вы зараз бачыце зноў такі гэтыя э, уздым ці падзенне э, цікаўнасці і чаканняў ад Европы сярод беларусаў і сярод тых хто зараз навучаецца у вольным універсітэце ці хто яго праходзіць ды увогуле дакладна <laughs> вольным універсітэтам не абмяжоўваецца ваш круг цікаўнасцяў і знаёмстваў і ўвогуле зноў такі з такой чыста палітычнай дынамікі як бы вы зазначылі з тых часоў калі вы фактычна прасоўвалі гэтую ідэю еўрапейскай будучыні беларусі якая вось да цяперашняга часу дынаміка ці стала сітуацыя зараз лепшай ці горшай ці фактычна не тое каб нешта змянілася нягледзячы на такія глобальныя перамены у рэгіёне Ну, можа я скажу спачатку про тое что было для мяне важным у маіх уражаннях, калі удзельнічала ў кампаніях, а актыўна удзельнічала ў кампаніі 2001 2006 я кажу пра прэзідэнцкія і 2010 таксама актыўна і это было мноства сустрэчаў Ну гэта нібы далёкі час О, зараз, Ну, зараз то, у нас- з чого ми починаємо, Вот, да. вот, да, да, 23 год. Але я хочу сказать, что не так много изменилось э, у выборы людей, коли они кажут, а я за Европу, а те я за Россию. Вот у тех старых часах, и зараз, я думаю, по моих уражениях и сустречах, и сегодня с шматликими людьми, которые контачат так само с великой группой, и тогда все ж таки для демократов это калі мы казалі про Европу что мы вот бачым наш шлях у Европы мы з Европы вяртаемся ў сваю сям'ю все ж таки для нас конечно это каштоўнасці перш за все выбор які зменіць і дабрабыт недабрабыт будзе там і ў эканамічны стан для людзей простых як это прынята гаварыць я не ведаюць это не абражае <laughs> грамадзян беларускіх ну, да, быць- сёння быццам ёсць нейкі быць Ну, няпрост Ну да, ну я простых у сэнсе не заангажаваных у грамадскае не актыўнае палітызаваных. жыццё у палітычнае я про это кажу для іх конечно это перш за ўсё эканамічны выбор вот я добра памятаю м, у тых даследаваннях дзе дынаміка добра прасочвалася манаева калі ён іх праводзіл там было відавочна что был момант калі раз і Еўропа перамагла Россию больш за Еўропу чым Росі А што ж ты бы за час А Росія пачала войны эканамічны то месцы то малочныя вядомыя Ах так так вы нас не хочаце то нам нічога не застаецца но это явно не каштоўнасці але вельмі важны там же людзі ацэньваюць Ну хто нам сябра не сябра партнёр не партнер. тое самае тое самае было і ў іншыя моманты калі значна пагаршался стасунак да Еўропы не тады калі Еўропа сказала што мы ў перспектыве у вас бачым там у еўрапейскім звязі не не пра гэта тады калі Европа пачала уводзіць санкцыі но ну, небыслушныя санкцыі мы ведаем за што гэтыя санкцыі Европа іншых інструментаў не мае і правільно робіць але ўсё ж такі санкцыі показывалі мы ім не сябры Я думаю, что многое из гэтага, что война с того боку, те санкции из гэтага, так само война политичная. А тому мы хотим нейтралитет. Да, и тогда нам треба нейтралитет. Ну вот пошли вы лесом, а мы будем нейтральные и будем так робить. Это ты повод для белорусов, и мы с суседами на даче так. Галоўнае не пасварыцца і гэта добрая рыса так это еўрапейская рыса шчыра кажуць можна не не радам разам водку не піць але можна вот так лічыць Таму я думаю что гэта сапраўды так і ну сёння по маіх уражаннях маё ўражанне я полторы гады Э, я не называю это иммиграцией, я говорю релокации. И мне это больше слова подобается, <laughs> потому что я съехал, потому что вымушены, а вельми хочу вернуться и вернусь. И вот у этой релокации мои контакты с многими людьми, которые приезжают, отъезжают, и они показывают, что это, конечно, идея белорусской Швейцарии, и она вельми популярная, с ведомых причин, как мы сказали. Для мяне яна нереальная, но мы не в Альпах. У нас няма такой сусветна вядомай сеткі банк. У нас няма такой гісторыі вот, нейтралітэта і ў менталітэце і так далей. Мы на такім зломе цывілізацыі, на вайне цывілізацыі. Зараз это тым больш відавочна. Ну, да. І калі я кажу, што я за Еўропу, то для мяне гэта не значыцца, што заўтра прыйсці і сказаць: « Эй, Еўропа там пусціце нас, мы хочам увайсці, дзверы адчыняйце. Да не гатовыя мы яшчэ. і украінцы не гатовыя хаця б ну сёння по духу свайму так по жаданню агульна хацелі Я думаю что гэта шлях да каштоўнасцяў да стандартаў і трэба это тлумачыць просто людзі замала ведаюць калі мы іх клічым у Европу это не значится что Европа нам адразу з банкаў будзе крэдыты на кватэры даваць просто Европа мы калі зробім у себя Европу то Европа і нас возьме а ісці да Европы трэба такім чынам Таму я думаю что вот тут яшчэ трэба дадаць что мы весь час скажем что кепска ну украине надзвычай страшно это правда улада проводить сапраўдный державный террор э, это уже ближе до тоталитаризму сталинского чем до авторитаризму все это вядома и людям надзвычай тяжко еще про геополитику сегодня казать але я думаю что э, мы живем у классных умовах с пункту гледжания стратегичных Ніколі Еўропа так не цікавілася ўсходу. Ніколі Еўропа не мела праграмы пэўныя, што рабіць з гэтымі краінамі. Ніколі не думала, што Беларусь настолькі важная у сенсі побудови безпеки будучи Сходній Європи. Суперважна країна. І тому Запад, Заход консолидовался. Ну, Калишин такой консолидованный был. Я ездил в Европу 10 годов там на тайные такие встречи перед великими саммитами по 4 раза в год и был на таких закрытых встречах лидеров. Послухайте, но ну, мы с поляками и с балтскими краинами выглядали, ну, как просто незразумелые дети для тих великих да, ну, країн. Дикуны, які ходять, і нам, кажуть, нам у вас сейчас сказали, послушайте но у вас комплексы постимперские постколониальные у вас русофобия и они же так само идут вот до нас ближе и з ними собруйте. І усі хотели и казали про это Давайте про Москву вирішати вашу демократию но про Москву не вирішиш нашу геополитику и наш геополитический выбор Тому я думаю, что зараз час добрый у сенсі перспектив, і ніколи не зменшиться цікавість до нашого регіону. І я знаю докладно, что будет модно, корыстно і вельмі перспектыўна інвеставаць у Беларусь, не толькі эканамічна. Нашы галовы, у наш менталітэт, у бяспеку, пабудову сістэмы. этого. Таму я думаю, што э, нам надзвычай цяжка, але не трэба вешаць нос. Трэба ведаць, што перспектывы ёсць. А тое, што людзі выйшлі і сказалі, што мы еўрапейцы вот, у двадцатым годзе, ну, па паводзінах сваіх. Па... Яны ж хацелі, што ну, Мы ну, хочам годна жыць. Это ж першая рыса еўрапейца. Я хочу годна жыць, таму я хочу і сістэму пабудаваць, якая эту годнасць забяспечана. Я так на гэта бліжу. Дзякуй, спадар Александр. Стасі, можа нешта дадаш, то адразу так добрае перадала словы мужчынам, а э, зрэшты, можа яшчэ нейкі пасля вось размоваў нейкі некий додаток. Я с думками с Петра Александра в уголе згодная. Я бы хотела, может, вернуться до нашего питания, что в уголе зараз можно робить. Так, это наше, друг... так, это наше другое питание, бо аккуратно про это мы будем. Ну, то, коли хотела, до... можем до его и переходить. Давай. Бо, заправды, так, мы э, зашли картину, где с одного боку, ну, как бы, есть видовочные проблемы, э, есть э, деяния, которые робить партнеры, то, что робить Европа, э, то, в каких умовах мы. И в такой ситуации, с одного боку, вы, как э, слушаем, да, сказали про санкции, что быцем бы разумело, как бы иншего от их мы не чекаем, и лепшего не могут, и меньше не треба. Але разом с тем, и как бы очень выник. И докладный выник, когда у белорусов там уменьшается э, э, там ожидание в этом лику. Ну, мы это отсошиваем по таких э, геополитических пытаниях, там у ў э, сцыялогіі, але вядома ж існуе шмат шмат тут накірункаў. Таму калі ў беларусаў змяншаецца вось гэты пазітыў да Еўропы і як таксама слушна загінаць вось няма даверу і ну, зрэшты так, калі паглядзець там калі глядзець на вось, 22 год на дзеянне Еўропы, ну, яшчэ нейкі давер можа быць. Калі глядзім там на двадцаты год на Беларусьці на 14 на Україніну, то ну па шырасці не дзіва, што ўзнікае недавер да Еўропы, бо з чаго б яму ўзнікнуць. А, тому у, у такой ситуации отповедно возникают пытания, что мы все можем зарабить. И тому я хотел бы а, поделить все ж таки на, на две частки, бо, ведомо, простей за все оказать, что мусить зарабить нехто инши, например, сама Великая Европа, а, але все ж таки начать с того, что можем зарабить мы. Тому, что для просовывания Европы у Беларуси могут зарабить? Громадские организации, инициативы, палітыкі, адукатары, журналісты, усе тыя, хто нават нават у Беларусі не знаходзяцца, ну, зрэшты з большых знаходзяцца акурат у Еўропе. Што можна зрабіць для гэтага прасоўвання еўрапейскасці у розным яе разуменні? Глядзіце, я увогуле напалохана вельмі той сітуацыі, якая зараз атрымоўваецца э, з візамі, якія не могуць атрымліваць нормально беларус я разумею усе так. прычыны по якіх гэта робіцца але ж калі мы забараним выезд з беларусі э, маладым людям на адукацыйныя тыя ж праграмы на э, навучанне на просто паглядзець на Еўропу Ну мне падаецца гэта просто адштурхне Беларусь яшчэ далей да Росіі то ад Еўропы Ну і гэта будзе вялікая праблема і тут э, трэба разумець таксама што ўсё ўсё э, тое што можа дзесьці не до конца так працуе у еўрапейскай паліцыі як нам гэтага хочацца можна змяняць адсюль праз сілы дыяспары праз адвакацыйныя э, нейкія праекты кампаніі ёсць шмат кейсаў калі гэта атрымоўвалось і тое самае санкцыя я лічу что ну мы разумеем что зараз вось той пакет санкцыі які ёсць гэта найбольш вялікі пакет які ўвогуле быў калісьці і ён усё роўна не працуе тому что ну колькі патрэбна каб знайсці шлях да абыхода санкцыі там от трох до шасці месяцаў па кожнай і э, санкцыі ёсць а моніторынгу у того, як эти санкції виконуються, нема. Ну так, часом подобно, що ось Білоруський розслідувальський центр, як медіа, часом, здається, не робить більш праці для боротьби з виходом санкцій, чим ось, там, європейські політики і поліція, яких, ну, в принципі, ми всіх цікавимося, це ж <laughs> порушення законів на території Євросвяти. Так, так, так. Еўрапарламент, еўрапейскія палітыкі яны працягваюць накідваць ну, як бы вось гэтыя новыя прапановы новых пакетаў санкцый. Так? І зразумела, што як бы гэта на сённяшні момант адзіны механізм і падаецца, што няма ресурсаў для нармальнага моніторгу. Адвакатаваць тое, каб быў створаны механізм эканамічнага кантролю выконвання тых санкцый, які ўжо ёсць і адсочвання э, ад, э, ад, як бы обходаў гэтых санкцый это тое что у магчымасцях Европы это тое э, что у магчымасці з дыяспоры так и ну э, бо інакш мы просто будем павякша э, свіншаць Боже по-польску уже кадам <laughs> ну, <laughs> будем павякшаць павялічваць павялічваць колькасць санкцыю і ну гэта просто пр будзе прыводзіць да агрэсіі з боку беларуса беларусі да нас да тых хто э, тут сядзіць у еўропах еўропах да так, беларуса, так, беларуса, так, так. ну і калі ну я у маім разуменні калі вось ёсць такая тэндэнцыя што ну. вось э, Расія там закрывае пачынае торговыя войны і беларусы ідуць тады бліжэй да Еўропы то наадварот гэта таксама працуе калі Еўропа ўводзіць ты больш і больш санкцый беларусы шукаюць новыя шляхі шляхі для гандлю ну, ну, добра, раз... просто зараз да мы размаўлялі больш пра пра адвакатаванне добрых не мікрафон рада здаваць добра размаўлялі пра адвакатаванне важных ідэяў але Окей але ну любым выпадку гэта ж такі апаследаваныя дзеянні то бок мы зрабілі каб яны зрабілі А калі казаць пра дзеянні якія менавіта можна зрабіць вось на ўзроўні там палітыкаў грамадскіх арганізацый медыя то то мы можем зрабіць самі вось некае напростае дзеянне скіраванае на прынясенне Европу ў Беларусь ведаце спачатку вайны мне падаецца што усе ў сектары да неяк э, неяк так перакрэслілі тое во што верылі дагэтуль гэта тэорыя маленькіх справаў софт э, power і ўсё гэта нібыта перастала дзейнічаць у першыя дні войны але зараз я бачу тэндэнцыю павяртання до да гэтага шляха з з'яўляюцца новыя меды якія не э, палітычныя так скажем шмат з іх знаходзіцца ў беларусі у тиктоку там так то бок я бачу таксама праз некаторыя нуось у тиктоку вельмі заўважна што есть э, у унутры беларусі напрыклад блогеры якія з большасці распавядаюць пра зніжкі ў еўраопці і пра голос пагоды але там дзесьці неяк там неяк я крыху про Европу Ну, троху там не только про Еўропу, а про нейкія сацыяльныя праекты, там пра э, дапамогу там э, камусьці ў Беларусі. Ну так э, ведаеце, э, ну, то бок еўрапейскія каштоўнасці, якія там ёсць у гэтых вельмі файна мне падабаецца мне падаецца што ну праз менавіта нейкія каштоўнасныя рэчы можна прасоўваць еўрапейскія настрою грамадстве то як это рабілася до да 20го то як працавалі усім да что прывяло до того что двадцатый год увогуле быў і адбыўся алеш алеш канешне варта прыносіць у беларусі еўрапейскія каштоўнасці і акрамя гэтага мы не павінны замываць нацыянальнай самасвядомасць і Э, акрамя э, закладывання таго як бы на чым базуецца сучасная Европа могу вкуль патрэбна пачаткова пачаць того аким мы беларусы ёсць так? акрамя каштоўнасці акрамя того что нас аб'ядноўвае бо можа здарыцца сітуацыя калі а, адбівацца прыйдзецца не еўрапейскімі каштоўнасці гэты момант я чуў я чуў сабе быццам я зноў вярнуся учорашні вечар дзе мы зноў са спадрож метром лукашуком на белсаце дэбатуем у двубоі <laughs> акурат прафесіянальныя каштоўнасці зноў ну бачу ўсё цяпер у нас цяпер у нас трох бой трох бой выдатна так так Я разумею, что, может, я не та особа, от кого вы... От кого вы такого <laughs> чекали? От кого вы чекали? <laughs> Э, ну, у нас без стереотипов вы чекали, так что кое-что показываешь, что хочешь так было. Я бачу разные зараз настрои в громадстве. Нема некого агульного, ось агульной э, думки, ну. якая зараз нас усіх об'ядновує. Нема это еще сформированной национальной идеи яна э, розная у розных э, групах э, ствараюцца новыя моладзевыя нацыянальна ратаваныя арганізацыі ствараюцца там э, розныя суполкі новыя мастацкія суполкі з'яўляюцца адсочваць усё тое што зараз адбываецца немагчыма ні ў каго ні ў каго няма ресурсаў каб ведаць кожнае згрупаванне малое якое дзе э, дзесьці ўзнікла іх вельмі шмат і яны вельмі розныя і вельмі розных каштоўнасцях і я э, думаю что канешне ёсць нейкія рысы якія так збольшага аб'ядноўваюць беларусаў але што ў каго на першы першым месцы гэта вельмі по-розным і што з гэтага выйграем мы яшчэ не ведаем тое што э, Беларусь выберы еўрапейскія ценнасці не азначае што мы захаваем нашу беларускасць тое што мы выберем э, быць беларусамі у як бы аднаўляць нашу мову культуру традыцыі не азначае што мы будзем праўдзіцамі і будзем э, як бы рухацца ў бок далучэння да еўразвязу Ну мне вельмі цяжка адказаць я напэўна не аналітык не прагназіст я бачу і э, сер... вакол сабе я бачу сярод моладзі ў першую чаргу тэндэнцыі да артыкалізацыі у розныя бакі альбо ў лево альбо ў права я вось вайсковыя часы вайсковыя тэндэнцыі такой стася Ну што калі казалі я не аналітык не даследчык але ў нас ёсць Геннадзь Коршунова, які аналітык, даследчык. Таму Геннадзь, э, тое ж самае пытанне. Што рабіць, э, каб было больш Еўропы для Беларусі? Што рабіць там не Еўразвязу, не Еўракамісіі, а што рабіць нам? Што рабіць грамадскім актывістам, што рабіць медыя, што э, рабіць ім тым, хто зацікаўлены сярод беларусаў у павелічэнні еўрапейскасці ў Беларусі? Ну, <clears throat> я выделю, прынамсі, як мінімум два напрамка першы напрамак гэта распавядаць у беларусі пра еўропу э, улічваючы вось менавіта гэтыя парадоксы так пра якія таксама і іншыя выступоўцы казалі про тое што мы фактычна добрая частка жывем па еўрапейскіх каштоўнасцях так э, <laughs> як бы гэта не намуліла вока тыя ж самыя лавочки, на якія людзі станавіліся і здымалі абутак. Так? Пра прагу э, самавыражэння, так? пра павагу да прыватнага сектара. Гэта ўсё і ёсць еўрапейскія каштоўнасці. Проста э, трэба людзям, як мне падаецца, так? казаць, што гэта і ёсць еўрапейскасць что европейскость это не только повага для да, скажем там я не веду, ЛГБТ так что навязывая навязывая русский свет что Европа это узаема повага и то что у двадцатом годе мы хотели людьми зваться это вель это натурально европейский лад жыцця вот чего белорусы хотели с одного боку так то бок это один напрамок 8 это нават не адукацыйная речь это а, гэта супрацьстаянне расійскай прапаганды якая малюе Еўропу выключна такімі э, нейкімі вычварэнскімі э, колерамі расказаць расказваць паказваць у тым ліку не толькі э, праз медыя праз прафесійныя сувязі праз родзічаў бабулькам дзядулькам сваім гэтак далей гэтак далей Еўропа гэта калі ты жывеш нармальна калі ты не баишься то калі ты можаш быць самім сабой калі ты чалавек і гэта натуральна ты сам сябе паважаеш а цябе павось что такое Еўропа это один напрамак другі напрамак это тое что мы мусім прынесці у Еўропу Беларусь так у тым сэнсе что насамрэч нас мало ведаюць пры ўсім пры тым что палітыкі напрыклад так ведаюць ведалі асабліва ў двадцатым годзе да что такое Беларусь дзе што як чаму але калі э, цікавасць спадаю цалкам заканамерна што асноўны фокус зараз на Украіне трэба распавядаць і палітыкам ўсё э, э, больш больш робячы акцэнт што без Беларусі вольнай дэмакратычнай бяспекі ва ўсходняй Еўропе не будзе так распавядаць э, навукоўцам у что такое Беларусь, як так э, склалася, чаму выйшла так, як выйшла. І распавядаць натуральным чынам э, у медыя простым еўрапейцам аб тым, хто такія беларусы і чаму беларусы гэта зусім далёка не тое ж самае, што рэжым, які ў Беларусі. Распавядаць, што мы робім. Так, што мы робім э, для э, мы, дыяспара, для той для той часткі беларусы як і ў беларусі што беларусы робяць для Україніны а што беларусы агульным чынам робяць для Еўропы насамрэч нам трэба быць гэта не новая думка збольшага на 10 кімсьці прагаворвалася нам... гэта не тыпова для беларусаў але нам трэба быць больш эгоістычнымі нам трэба больш прасоўваць сябе у Еўропу і расказваць якія мы людзі да? годныя таленавітыя еўрапейцы Вось я б выдзелю два асноўных такіх вектара па якім мы можам па якім мы можам працаваць Дякую Геннадзь то адпаведна традыцыі падар Александр тое самае пытанне што мы можам рабіць не мы не хтосьці вось каго мы можам нават там прыштурхнуць еўрапейцаў А што мы можам рабіць самі вось ну, я ведаю можна там рабіць дистанционную европейскую адукацыю для белорусского, вольны университет, відавочна Что еще можно рабіць э, конечно вельмі важно позбавиться вот этой иллюзии слабой закомплексованной нации, часцей за ўсё от якой мы уже позбавляемся в ў ступени. Что кто хтосьці за нас Вот до России можем прихилиться, нам две трубы там по кранику выдадуць вот до Європи, и они нам там гроши дадут и так далі, едукацію дітям хорошу. Э, треба зрозуміти, что мы это уже сказано, пересказано, все это ведають, але вот у мисленні ще не, что мы сами мусимо многое заработать. И тогда мы цікаві Европе, Это так само вельми важно. Э, что мы можем робить? Я думаю, что у іншых краінах якія адыходзілі ад камунізму ад бальшавізму і ішлі да дэмакратыі все ж такі велізарную ролю адыгрывала на ўсіх этапах асвета асвета палякаў зрабіла палякамі у 9 сапраўднымі патрыятычнымі і з ідэнтычнасцю у 19 стагоддзе гэта асвета асвета это слово вот не ва ўсіх мовах ёсць у ангельскай так вот і не зусім это ёсць а вот вось а тут ёсць асвета это не это не не адукацыя хотя адукацыя само собой я думаю что чым больш людзей будуць э, мець магчымасць атрымаць асвету праеўрапейскую значит са свету вольнага свету а свету нашай праўдзівай гісторыі бо яна еўрапейская наших падзеяў наших герояў і так далей тем ближай мы будем до Европы. На счастье у нас интернет не закрытый, не полузакрытый, как у России и у Китая. Навод им это тяжко заработать до конца. У нас еще интернет относно вольный. Я знаю, что там нельзя у телефоне это иметь, это все, это небеспечно. А и все ж таки много можно робить про интернет, и есть каналы. Покуль их это есть, но мусим это робить. И <clears throat> думаю, что есть проблема у нас так само... Само с моими сябрами журналистами и я разумею гэтую проблему яны шмат робяць это люди <clears throat> от данной беларуси и нават калі большасць з их выехала за мяжу яны працуюць и эфектыўна и многое удается зрабіць але что я лечу важно важно вот у голове переключить гэтые тумблеры <clears throat> каб яны не были только на лукашенко на диктатуры mm. на россии якая гвалціць украину а Э, каб гэтыя тумблеры працавалі ў тым што даць інфармацыю А што ж пазітыўнае можа быць там што альтэрнатыва гэты альтэрнатывы сёння замала у, у медыях у сацыяльных сетак больш расказваем пра боль сваю но небесправядліва вот гэтага я думаю вот наруха у нас з'явіўся такі курс вольным беларускім універсітэце які я прадстаўляю каб мы самымі суперзоркамі еўрапейскай журналістыкі у могли нашим нашим даць веды веды пра што як пераканаць что Еўропа лепш вот як это пераканаць можна конечно взять прыклад Польшчы ці Эстоніі на гэтых прыкладах таксама можна працаваць але вот гэтая аргументацыя і разуменне адказнасці журналістаў у тым что на мы кажам про кепскае кепскае кепскае і трэба про это казаць і про тых хто ў турме і про тых каго забіваюць на Украіне але разам з тым позитив мусить быть у значной ступени, как люди вот переориентовались. Это раз. Освета, э, журналистика. Это так само, по моему сенсе, журналисты у нас не просто журналисты, а они у нас больше, чем политики. Я скажу, вот вспомнил очень классный приклад. Э, у меня на вёсце, э, в початку все, как был, ну, был доступны, про антенны, у всех, кто хотел что-то ведать про свет, то поставили антенны. И до меня приходили, я приїжджаю в Берштейт, там багато часу проводил, там интернет суперкласа оптоволокно. Ось, и и приходили до меня и там со мной розмовляли про это. И усе чис... А потім вони зараз у интернете сидят и глядят БелСА. Ну, не только, але у Белсату тем либо. И вот до меня приходили и сказали, слушайте, а вот как будет Беларусь уже свободный, Белсат будет удельничать в выборах? это про ролю журналистов это вельмі важно что значится я не доверяюсь я не ведаю что это люди вот увесь час да еще народной мове потому они там навесы так само размовляют народной мове и там и это правда иди правда и они уже справдили что это так вот я думаю что это отказно журналистская она да, э, так, повинна такой годности додать журналистам их роля больше чем политика ну бо у нас нема поборництва политично але я я был уже ну, когда мы кажем что робить я бы сказал что у ми маємо видатний третій сектор, маємо видатную громадянскую супольность. Фактично те, что выходили протестовать, это сотни тысяч, и миллионы подтримливали это. Это так само новая громадянская супольность, мы это разумеем. Если старая так само свою роль отыгрывает. Я думаю, что гэтая э, грамадзянская супольнасць нават у выніку рэпрэсій нават калі яна выехала за мяжу яна ўсё роўна збольшага спрабуе працягваць працу это наше ядро з якога вырастуць і партыі вырасти і демократія. Так було і у першу перебудову. З чого народилися там? Ну, спочатку БНР, потім інші партії. І не народилися з тих неформальних об'єднань, як тоді казали. І там були такі люди. Чи їх було більшість? Ніколи їх більшості не було. Це саме активне, розумне, так, ну, освічене частка. Тому я вірю, що громадянська супольність відіграє велику роль. Це треба розуміти, що Кожны раз як толькі мы далучаем асабліва тых хто там застаўся у свае праграмы нам просто по маленькой медалі даваць а тым хто лепш ты орден можна даць это вельмі важно потым адзінства Я думаю что калі мы не будем адзінымі адзінамі у вялікіх рэчах я не кажу что не спрачацца можна волосы рваць один друг просто не забіваць а адзінства гэта сама мэта вот калі вот тут такая ситуация рэпрэсія это сама мэта і адзінства мусіць быць па галоўных рэчах вот, асноўных і таму для мяне тыя людзі што не разумеюць гэтага і спрабуюць унутры наладзіць вот это вот самазнішчэнне адзін другого і самазнішчэнне адзін другого знішчэння я лічу же это або інфантыльныя або гэта агенты або гэта правакатары або просто неразумныя людзі вот я лічу мы просто павінны сабе адказаць что это абавязкова адзінства гэта просто для людзей якіх мы хочам пераканаць э, у тым што варта ісці да еўрапейскіх каштоўнасцяў і стандартаў это раз і апошняе скажу что супер важный момант для мяне я ўвесь час это паўтараю еще раз скажу что э, мы мусім думаць не толькі пра сённяшні дзень не толькі пра што у нас у галовах і у тых людзей з якімі мы працуем і хочам пераканаць што рацыя па нашай баку мы павінны думаць увесь час пра першы дзень і другі дзясяты пасля Вот приходит эта свобода. І калі мы сёння не будем працаваць на тое, каб выйграць вот тыя першыя выборы, якія вырашаць усё, а будзе цяжка, эканамічна будзе цяжка, зневеранне, тыя санкцыі придушылі со страшнай сілай, Россия ввогуле вайну развязала. Будзе такая каша ў галавах у многіх, не ўсіх. І ад нашай пазіцыі, вот ад нашай сілы вельмі важна. І вот тое, што спадар Коршунов казаў, ну мы ж усе ведаем, і вы казалі, што ідэнтычнасць зноў жа сама мэта вот украінцы ну глядзіце яны перамагаюць Россию фактычна маральна перамаглі ўжо і перамогуць і мілітарна э, яны яны перамагаюць чаму американцы даюць зброю гэта прычына вельмі важна не гэта прычына палякі тут мільёны прынялі ў сваіх хатах гэта супер важна не гэта дух дух гэта самасвядомасць ідэнтычнасць про якую мы павінны кожен дзень казаць і рабіць каб е трошки больш трошки больш не будзе ідэнтычнасці яго украінцу ты яны нават рускамоўныя сёння хочуць быць украінцы яны ёсць ужо украінцы і таму і таму мы таксама таксама зрабіць так каб у нас людзі от гэты першы дзень зумелі мы беларусы мы гаспадары гэтай зямлі мы адсюль і мы з Еўропы і давайте будаваць наша ад нас залежыць і тады не пройдуць папулісты не пройдуць там маскоўскія этой кандыдаты якія полезуць таксама а Россия ўсё ж таки доўгі час будзе хварэць Россия будзе імперская яшчэ доўга бо народ імперскі народ фашизаваўся ну, не боимся этого слова трэба шчыра казаць бо усе прызнакі фашизма ну усе ёсць зараз там 14 по-моему усе можна знайсці і мы будем жыць побач гэтай краіны ну Путин адыдзе А что то будзе і другі такой як хоча народ і таму ну будзе патрушу будзе яшчэ штосьці можа не так без войны такой вот дзікай можа что і нам будзе не просто адстаять пасля выйгрышу Украіны як яна ўжо так. назаўсёды адышла у сілу сваёй сваёй этой вот Добре, да, было, мы даже Украіну Росію да, сушлі, да, да. да. Э, І не вернется, Білорусь это апошній шанс для империи, а вони будуть змагатися за свою імперію, бо помирати никто не хочет імперія а так само. Ну от я про это кажу, ну, что это важно. Дякую, Александр. А, мы просто только сказали про журналистов и про национальную идею. Дмитрий, может, ты нечто хочешь додать? Что ну, треба? Не, да, ну, ведомо, я просто знал, мы с Дмитром Акушора когда на Белсате, а, так я навіть не веду. Дмитрий, может, правды Да, Дмитро, может, долучись до канапу и дадай, а як ты бачыш? Вось, і з журналістаў адкажы, ці, ці даносіць дастаткова пазітыўныя еўрапейскія павесткі да беларускіх глядачоў, слухачоў, еўрарадыё. І ці што яшчэ з нацыянальнай ідэі варта такога беларусам зрабіць, каб сапраўды больш Еўропа рухацца? Слухайте, мяне больш на дадзены момант сапраўды цікавіць пытанне, што ось мы можам зрабіць, для того, каб Европы стала больше Беларусі. Гэта вельмі важное пытанне і вельмі надзённое пытанне. ведаеце на першая моя реакцыя, калі я вот гэта пытанне зараз пачу, была а нічога не можем зрабіць. Вот мы адсюль при сённяшнім узроўні рэпрэсій нічога не можам зрабіць калі людзі баяцца у тэлефоне нават телеграм-канал там еўрарадыо белсата свабоды ці кого-небудзь іншага мець і правільна баяцца Таму што за гэта могуць атрымаць тэрмін то як мы можам да іх дайсці тыя людзі якія нас глядзяць тыя там некалькі мільёнаў праглядаў месяц якія мае еўрарадыо лайф Гэта людзі якія і так у прынцыпе, для сябе зрабілі пра еўрапейскі выбор А як дайсці э, і як працаваць э, з ты з той э, сярэдзінай про якую казаў спадар коршунаў э, сказаўшы вот тыя людзі з якімі можна працаваць і трэба працаваць застаецца пытанне як да іх Змітер, дайсці давай, давай да адказаў ты, ты па традыцыі пытаннечкі задаеш і Еўрарада давай адказы сам сабе я я а, задаю гэтае пытанне для того каб мы магчыма самі разам знайшлі гэтыя пытанні восьось стася зараз рассказывала вельмі добра про тое як зараз на гэтай выжженной выпаленой глебе не толькі палітычнай але і грамадской і любой іншай актыўнасці у Беларусі там спрабуюць неяк там на адраджацца там ці зараджацца нейкія тиктоки паміж у котиками проскакивают некие там э, полусполоханные слова там про Европу, а может там нават добра у той Европе. Ой, а давай селепи котика поглядим еще одного, бо раб там что. Это все добра. Але давайте вот пригадаем. Сапраўды, коли разважать про то, что мы отсюль мало что можем зарабить, и коли сапраўды мы кажем про то, что змены у Беларуси мог, могуць прайсці і іх змогуць зрабіць толькі тыя хто знаходзіцца унутры Беларусі а, мы ізноку правінны прайсці а, гэты шлях а, нараджэння вот гэтыя 40 гадоў па якія там пра якія там Масей вадзіў э, па пустыні а, свой народ а, мы прайшлі а, мы зараз знаходзімся там не мы беларусі беларусы якія знаходзяцца ў беларусі яны зна, зараз знаходзяцца можа быть нават ніжэй по узроўню і магчымасцям праяўлення сваёй ініцыятывы чым беларусы у 70-х годах мінулага стагоддзя Таму што тады у тыя гады Э, хай пры Савецкім саюзе, хай пры гэтым э, аўтарытарызме, камуністычным таталітарызме, Але быў Васіль быкаў, э, былі нейкія там нават беларускія полупадпольныя арганізацыі, пра якія вось Андрэй Радаманы думаю гісторык лепей раскажа нам. ці скажем вось спадар Меленкевич, тыя моладзевыя суполкі, якія полупадпольна, можа быть дзесьці пад наглядам КДБ, але працавалі але неяк даводзілі сёння глеючы па тым што адбываецца ў беларусі няма нават гэтага для того каб тады ад 70-х і мы дайшлі по ўзроўню усведамлення того что мы мусім стаць нацыянальна арыентаваным свядоным і народам до да два года колькі прайшло гадоў 50 гадоў колькі зараз з гэтага выпаленага поля павінна прайсці десяткаў гадоў каб яно вось так паступова ўсё прайшло нарадзілася дарадзі зарадзілася да час а, больш хуткі час больш імклівы а, чым у 70е гады але ўсё адно я гляжу і думаю на гэта вось на такое павольнае развіццё вяртання і падыход спатрэбіцца некалькі десяткаў гадоў яны ёсць украіны мы и так уже э, стра... Э, стратили некалькі десятгоддзяў дзякуючы гэтаму вось э, которые я запущу заводы и он запустил гэтые заводы так что мы на некалькі десятка гадоў запущенные и засталіся 10 на задворках экана экономики ўсёй еўрапейской и что зараз рабіць да мы мусім рабіць тое что мы можем рабіць мы павінны тут спрабаваць Э, пабудаваць сваю беларускую Беларусь дзесьці тут можа быць за межамі гэтай Беларусі э, у межах гэтай новай віртуальнай там Беларусі ці лічбавай Беларусі каб э, далучаліся да яе людзі хай можа быць перасцярогамі але адтуль з Беларусі каб нашыя думкі ідэі пераходзілі хай там можа быць таксама з пэўнымі складанасцямі але даходзілі туды каб мы налажвалі камунікацыю то Таму мы мусім рабіць тое, што мы можемм рабіць. Кожны сам на сваім месцы. Журналісты рабіць сваю справу не разумеючы, можа быць, што мы не можам дайсці да кожнага, Але рабіць сваю справу не апускаць руки да нейкага дойдзем. Э, разам сядзець і фармуляваць нацыянальную ідэю, выдаваць кнігі, пераконваць мажэйку, што мы павінны будаваць не грамадзянскую нацыю, а нармальную э, нацыянальна арыентаваную, нацыянальную нацыю и что национализм, и он повинен быть нормальным, здоровым национализмом, а не неким там мерцающим, плавающим. Это ты уже рассказал про мерцающий, не я. И, <laughs> и, и, и, и так далее, да. Партизанским таким. Я одразу, вот, я потом там думал, узгадываю, ведешь, как пойдешь у грибы с кем-нибудь mm. разом, и в белорусском лесе той, кто, с кем ты пошел, он то есть, то его нема, то есть, то его нема. Так и с белорусской нацией. Она вот не то есть, то нема, за древами ховается. так і тут мы павінны ўсё, ўсё ж <laughs> таки спрабаваць Треба вылезти знайсці з-за сябе дрэваў. Гаспадар Э, Александр. дзе- Дзякуй змейстер вось адразу пачаў з таго, што не можам зрабіць нічога, скончыў на тым, што кожны мусіць зрабіць сваё можам правильно аптымістычна. А, Так, калі ласка, да. Я две темы хочу Так. э, закрануть коротенько. Я ведаю, что перебираю часто. Э, Одна Так, тема, одна слушай. тема. Мне вельмі падабаецца, что мы сидим вот за мяжой, а увесь час скажем, что можно зрабіць, каб людям там дадаць веды, асвета, э, падтрымаць гэтых людзей. Это вельмі важно, потому что мы одна нация. Але э, я хочу сказать, что вот коли про нас тут казать, то супер важно. Нам треба, и мы это все можем сделать, коли консолидуемся, э, робить проект Беларусь, серьезный проект, який будет на паперы, як робить это комплекс реформов. И это, это, по-перше, наш дух умоцует, умоцует дух тых, што там у Беларусі сёння і тых, што нам хочуць дапамагаць. Без такого проекта сур'ёзнага мы нікому не цікавыя і самім сабе і, і да. это, это так, так, такая тэма. І яшчэ ну, нібыта кепска, што мы з'ехалі. Слёзы на вачах, калі ностальгія вот такая хваля находіць. Але трэба скарыстаць гэты час вучыцца вучыцца вучыцца кепскі чалавек адзін казаў про гэта Вось і мусім в- скарыстацца з шанса тому что это шанец ёсць ва ўсіх хто тут просто вучыцца дзеля будучыні приедзеш будзеш депутатам мэрам міністрам і так далей ёсць шанец вучыцца як ніколі і кантактаваць з тымі што зрабілі этой рэформы больше добрый прыклад Я правильно. Дзякуй Александр так я бачыў тут руку і таксама у Геннадзя Коршунова была рука у зуме тому каб не губляць тых хто ў зуме таксама краска Геннадзь потым вы Ну, э, не магу не адгукнуцца на тое, што спадар Лукашук казаў э, і гэта таксама ёсць такая э, вельмі распаўсюджаная тэндэнцыя казаць, што ў Беларусі ўсё выпалена. Тухся з пэўнага пункту гледжання так э, Таму што мы не бачым, што ў Беларусі якія вынікі э, дзейнасці арганізацыі людзей гэтак далей. Але насамрэч вось э, па даследаваннях я кажу, якія мы праводзілі, тое что мы не бачым вялікіх вынікаў гэта не значыцца что там нічога не робіцца так тому что тое что выпалена можна было указаць яшчэ на кан напрыканцы 21 -го года так, калі шквал рэпрэсій калі знішчылі былі э, пач... вялікія чысткі э, НДА і гэтак далей <clears throat> але э, і рэйкавая вайна показала что нічога не выпалена мы просто не бачым так і тое што э, десяткі тысяч людзей дасылаюць э, матольку у беларускі гаюн звесткі пра любое перасоўванне э, расійскіх войскаў так та, таксама паказвае што мы просто не бачым але і супраціў ёсць і людзі працуюць і цікавяцца і хто можа выязджае за мяжу працягвай адукацыі а пасля вяртаецца десяткі такіх выпадкаў так то калі і навукоўцы выязджаюць і вяртаюцца і студэнты выязджаюць і вяртаюцца пасля гэтак далей гэтак тое гэта вельмі важная гусь думка хочу якую я хочу данесці Беларусь і у беларусі жыве закатаная пад асфальт забітая под плінтус але як тое як тая дрыгвая якая па восені не гарыць адыміцца жыццё у беларусі ёсць і не трэба пагражаць тымі хто застаўся ў беларусі это вялікая моц і яны пра сябе э, пра сабе дадуць ведаць калі будзе хоць э, якая магчымасці найвялікшая патрэба А мы мусім вось тыя хто з'ехаў мусім их падтрымліваць і інфармацыйна арганізацыйна калі ёсць магчымасць фінансамі і так далі Дякую Дякую геннадзь Э, так перед тым як даць перадаць слова я зазначу што сапраўды гэта якімусь даследчым сэнсе вельмі складаная тэма сапраўды пабачыць што ёсць у Беларусі бо так як Стася казала слушна гэта часам просто няма ресурсаў але часам гэта э, нагадвае такую узнікае адразу пытанне бяспекі бо з аднаго боку ты хочаш вывучыць вось тыя новыя там ініцыятывы нейкія нізавыя групы ў Беларусі і часам усе ведаю мне там сябры якія каардынуюць у сваіх маленькіх радах такія групы які нешта робяць і я хожу скажу слухамі у даследчых мэтах вельмі цікава даецца што яны робяць там і людзі слушна кажуць што слух мы баімся пра такое распавядаць калі ж моя груба нормально там працуе іх не арыштуюць і добра гэтым даследаванне крыху пацерпіць і выніку так і выніку мы вагаемся паміж тым што з аднаго боку сапраўды публічная актыўнасць задушаная мы яе не бачым не бачым тых хто адвакатаваў бы за Европу як гэта шмат год рабілі НДА А з іншага боку ці яны ёсць можа там ёсць можа іх няма ці мы не пераменшваем іх актыўнасцю Беларусі ці не перабольшваем і канешне вось гэта такі блэкбокс грамадскай актыўнасці беларускай цяпер ён канешне так э, чы яго кожны інтэрпрэтуе як хоча а магчымасць рэальна назіраць на жаль на жаль невялікая так там таксама вельмі важная тэма і калі ласка яшчэ адзін нас быў каментар то бярэце мікрафон каб нас у почули у зуме. Андрей Родоман, историк права, историк парламентаризма. Ведаете, наши протки докладно усведомляли, что они живут в Европе. Я завжди почувал себе европейцем. Я ведаю докладно, что там, где есть ратуша, там было Магдебургское право. Жихару города Магдебурга, який приедет в шкло, не треба тлумачить, что это Европа файл мажейка. Пробачте. Я хочу задать питание усім присутным. Мы доказываем, что Беларусь – Европа? Нет. А коли мы – европейцы, и для нас есть каштовность, европейские каштовности, то что это за каштовность? Что это за институты? Университет. Вот сидит канцлер, Белорусского вольного университета, есть Европейский гуманитарный университет. Я задаю питание, кольки науковых ступеней отрымали белорусы у этих институций? Отказ неводный. Это университеты? Не. Белорусы на эмиграции в Беларуси не сдолили за все эти годы створить национальный университет. паглядзіце колькі кніг по медыцыне выдадзена напрыклад на беларускай мове а в украіне яны былі ў 60-х і 50-х мы не можем домовиться про одно важное стварыць беларускі нацыянальны універсітэт палякі мелі советы по абароне дысертацыйных даследаванняў падчас акупацыі читали лекции поміж баями. Дзе мы бачым такое, напрыклад, у палку Каліновска? Да мяне звяртаюцца калегі з такімі пытаннямі, ну, прабачце, якія для мяне гэта азбу. Далей. Чаго патрабавалі беларусы ў 20-м? Найперш. Пасля гвалту, пасля здзекаў над людзьмі. Справядлівасці. Вымярэнне справядлівасці. Мы стварылі канстыцыйны суд. Мы верховны суд створили насуперак тому, что есть узурпатор. Чому не запотрабованные такие люди, как Михаил Пастухов, как Владимир Шейнок, которые не побоялись выказаться тогда, еще в 96-м, в 2020-м. Мы спрачаемся про то, может существовать парламент в выгнании, не может. Не может. А суд – верховны можа ёсць прэцэдэнт напрыклад венесуэла я хочу сказаць что улада улада гэта вельмі проста это здольнасць паўплываць на паводзіны і дзейнасць людзей як не мае значэння можна як лукашенко яго памагатыя гвалтам а можна словам а можна уласнымі учынкамі можна дзеянням і гэта насамрэч барацьба воль і барацьба насамрэч якая выяўляецца вельмі ў простых рэчах браць на сябе адказнасць і выконваць тое што абяцаеш я лічу ну прабачце як гісторык маю права ёсць рэчы якія беларусы павінны былі вырашыць даўно у напрыклад, стварыць рады па абароне дысертацыі вольным беларускім універсітэце ці ў ігу не стварылі. І на сённяшні дзень, напрыклад, вядомыя мне маладыя хлопцы, якія страцілі магчымасць браніцца ў Беларусі, вучацца ў замежных універсітэтах. Агана Мажэйка, напрыклад, у Абердзіне, а зараз выкладае варшаве. Правда? Не ваш, але так ёсць. Але так ёсць. Глеб Берстовы, Беластоку. Разумееце? Тое самае. Ёсць выбітныя беларускія юрысты, і яны не запатрабаваны. Бо быццам бы ёсць неабходнасць у вымярэнні справядлівасці ў суде, а яго няма. Дякуємо. Дякую. Ну що, господар Олександр, є що адказати, ці буде Рада по обороні дисертації при вольному університеті? Чи є такі плани? Ці Ну, што нам перашкаджае? бы нам бы страшэнна хацелася і я ведаю гэту праблему знаю ее і дзякую что вы узнялі яе э, просто наш шлях до да гэтага яшчэ вельмі далёкі на, на гэты момант мы нават хотя называемся вольны беларускі універсітэт мы выконываем функцыю аператора які бере існуючыя курсы пасля дыпломнага навучання лепш за ўсё онлайн і дастасоўваем до да Беларусі часта с рэпрессаванымі разам у рэпрессіванымі э, выкладчыкамі беларускімі робім такія курсы у нас пакуль што курсаў такіх 11 актыўных гэтым годзе яшчэ 11 з'явіцца будзем расці э, под і адначасова робім платформу гэта платформа з часам мы марым пра гэта павінна пераўтварыцца у беларускі онлайн універсітэт прыклады таких універсітэтаў у Францыі Великабританіі ў злучаных штатах цудоўны але гэта шмат гадоў праблему эту напэўна мы не зможам бліжэйшы час вырашыць мы Таму што у нас мы фактычна, фактычна Н- НДА мы фундацыя і такая у нас вот але трэба ее вырашаць з існуючымі універсітэтамі якія ёсць у блізкіх нам краінах і каб людзі маглі абараніцца в тым ліку э, самое, может, важное в нашем выпадку, не на польской мове, а на белорусской, и поширить махчимости, створить такие рады, какие могли для разных специальностей, у тем самым Белостоку это сделать, пока что нема. Тут худшей, худшей створать, э, створать такие э, рады, которые могли бы давать кандидатские або докторские ступени, и это треба робить, можно запрошать Врешті-решт професорів не обов'язково их иметь на місце. Але дякую, что вы это сказали. Треба это питание поднимать, но с теми людьми, які могут вирішити. это на уровне министерства и ректорів университета. Супер важное, потому что людей по політичних причинах выкинули от оттуль спектру. Ну так, і фактично ми ж поновимося у ситуації, коли... Давайте, давайте зараз скончимо, щоб ми поспіли А, бо так, бо з одного боку ви так, репресовані выкладчыкі які ўжо маюць вучоныя ступені ну, праходзяць з курсамі так а ёсць маладыя даследчыкі якія яшчэ не паспелі атрымаць вучоныя ступені конечно бо... так а беларусы не збіць так добра калі вельмі кароткі каменка паспелі аб сама апошняе пытанне закрануць і не застацца тут да ночы рэпліка ў тым што універсітэт існуе толькі як навуковая карпорацыя з правам надання ученых ступеней. Относно того, ці можно, например, у Польши брониться по-белоруску, можно. И есть прецеденты. Так бронился на подставе монографии, написанной по-белоруску Геннадий ну, Саганович. Так Андрей Мацук бронился. Можно. И варто. Але питание же не в этом. Питание у тем, что мы и у Беларуси не маем национального университета, где выкладание велось по-белоруску. И за межами не створили университет правдивый і шмат праекту але няма універсітэта праўдзіва Дякую да заўсёды калі э, памятаеш калі актыўна вялася размова пра рэформы ГУ вось калі слухаў все там праблемы і думаў ну вось да вось уявім сабе што сённяшні ГУ увесь па-беларуску ці вырашыла гэта праблему ой ой падобна што не але да не не, не прыгадую аўдыторыі там пра, <laughs> пра ГУ згадваць бо розныя проекты былі добра а давайте тады як і планавалі калі это Ну да, на цяжкі цяжкі настрой, калі паразмаўлялі пра тое, што нам трэба рабіць. Цяпер можам лягчэй можам <laughs> паразмаўляць пра тое, што трэба рабіць іншым. Што трэба рабіць самой Еўропе. Бо э, зноў такі мы бачым зараз, так мы ўзгадвалі ўжо і пра санкцыі, і пра э, іншыя дзеянні, э, што ўвогуле зараз можа, якія праграмы можа на будучыню планаваць Еўропа, калі яна хоча прынесці больш Еўропу ў Беларусь бо э, мне здаецца вось шмат э, шмат гадоў разоў лічылася так што уся еўрапейская дапамога там беларускім арганізацыям гэта такая фактычна там дабрачынная дзейнасць просто таму што мы там бедныя пакрыўджаныя рэпрацаваны э, ну, хоць па шырасці відавочна што так Еўропа зацікаўленая каб беларус была больш праеўрапейскай ведала пра Еўропу не праз расійскую прапаганду а праз нейкія рэальныя прыклады і у прынцыпе усе тыя дзеянне якія скрываны Европы на падтрымку больш еўрапейскай Беларусі ну гэта цалкам у інтарэсах самой Европы таксама вот тут няма ніякай супярэчнасці Дык так вось калі сыходзіць з таго што мы ўявім вось будучню праз 10 год а, і паглядзім якой мы хочам каб тады былі наколькі еўрапейскімі беларусы то што што трэба Европе пачынаць рабіць цяпер якія праграмы якія захады якія дзеянні мы ўжо ведаем слова Стасі не задаваць трэба лепей Што яшчэ? падтрымаць стварэнне вольнага беларускага універсітэта з правам надаваць дыпломы вельмі слушная думка гаспадара Андрэя рудамана э, сапраўды з э, аднаго боку Еўропа будзе зараз баяцца такой як бы маргіналізацыі беларускіх колаў ва ў Еўропе у мяне яшчэ няма нейкага пэўнага стаўлення да гэтага пытання тому што я разумею як бы з аднаго боку што по для уцікачоў з Беларусі якія не займаюцца наш кожны дзень працы з Беларусю гэта не вельмі добрая рэч калі яны застаюцца толькі ў беларускім асяроддзі за мяжой але з другога боку вось гэта захаванне беларускай суполкі якая адкрытая была бы для жыхароўных краінаў якіх беларусы зараз знаходзяцца яна дапамагае нам вось э, развівацца і захоўваць беларускую культуру я спадзя... ну добра я тут хіба сама себе такі ну, прыклад я два гады таму вось у мяне спадар змейстраў кашок браў інтэрв'ю я ні слова по-беларуску не казала яшчэ ну бо я яшчэ так па-польску ўжо размаўлял дакладна дакладна рускансальная ідэя як дапаможнік па вывучэнні беларускай мовы нечаканая ведаеце э, что не кніжкі не кніжкі беларускаму э, на асяроддзе тому что з'явіўся беларускі хаб тому что хадзіла на каву з гісторыкам тому что слухала беларускія перадачы пачала размаўляць по-беларуску э, пачала асэнсоўваць сабе як беларуска і разумець наши нацыянальныя каштоўнасці гэта моя трансфармацыя асаблістая якой прайшла за гэтыя два гады тры ўжо тры гады таму э, я была бы першая асоба якая бы казала что гэта ўсё не першапачатковае что мы павінны э, думаць э, у першую чаргу про еўрапейскія каштоўнасці пра тое што э, там про нас падумаюць пра мірны пратэст восьось што самае галоўнае пазбавіцца лукашэнкі Ну вось прайшло тры гады я э, такая самая стала як усе тыя супраць каго я ўсё гэта казала ў двадцатым сяжу вам і кажу што першую чаргу <laughs> павінна быць нацыянальная ідэя першым прынесці больш Европы Беларусь трэба прынесці больш Беларусі Беларусь выжа выгода э, у сябе Ну пачнем пачнем сабе беларусію сваім твары добра А дарэчы ці з намі на сувязі Геннадзі бо Геннадзі зараз няма ўключанай камеры ёсць не тут то Геннадзь калі ласка што трэба рабіць Еўропе каб яе было больш у Беларусі прычым зноў такі да не праз прызму прапаганды простое что пБТ кажуць что в Европе все голодаюць там ядуць пацукоў увогуле палякі толькі э, тут только глядзяць на наши зерні як было з'есці А што ўсё ж такі рэальнае пра Европу як даносіць? Ну, глядзіце вось запірышчам на тыя дадзеныя якія я апошнія дні гартал э, я б сказаў что трэба нейкая візія даволі канкрэтна чётка э, прагаворана так что Еўропа можа прапанаваць беларусі ці інакш як Еўропа бачыць Беларусь не просто там вольная дэмакратычная гэтак далей то добра але э, нават калі б гэта прагавал прагаворвалася было б ужо файна ну, 10 там кімсьці прагаворваецца але за гэтым мусіў бы быць наступны крок нейкая стратэгія э, распрацаваная што як бы з пункту гледжання Еўропы мусіла прабіць Беларусь наступны крок крок вось гэтая інфармацыя што рабіць якія у які тэрмін э, якія бонусы хто за гэта атрымлівае гэтак далей э, вось гэта трэба было б давадзіць да тых беларусаў якія вагаюцца так? да тых беларусаў якія ў Беларусі Таму што адна з галоўных э, праблем адно з галоўных пытанняў пра якое пра якія вось э, кажуць у розных даследаваннях беларусу беларусі гэта адсутнасць бачання будучыні неразуменне таго куды мы рухаемся вяртаючыся вось да э, першых сваіх слоў першага свайго выступа парадоксы вось гэтыя так трэба даводзіць што Э, Европа не ворог. Европа не, не будзе пакушацца ні на тэрытарыальную цэлас, э, цэласнасць Беларусі, ні на суверэнітэт. Еўропа гэта сям'я народаў, дзе няма ні братэрскіх, ні гэтак далей э, розных, дзе кожны жыве так, як хоча. І вось э, на мой погляд, вось гэты э, пакрокавая стратегія, пакрокавая дзейнасць мусіць быць візія беларусі у еўропе з пункту гледжання самой еўропы стратэгія як гэта мусіць быць і абгрунтаванне і гэта мусіла б э, даводзіцца праз беларускія медыа еўрапейскія медыа да тых беларусаў які ў беларусі мне падаецца вось гэтага вельмі не хапае дзякую дзякую геннадзь то спадар александр што мусіць рабіць Европа вось вы колькі разоў даказалі узгадывалі пра розныя сустрэчы еўрапейскімі палітыкамі э, што бы цяпер сказалі б у умоўным Брусселе не ва умоўным напрост вось у Брусселе што э, Европе трэба рабіць каб больш Европы прынесці Беларусь э, сітуацыя яшчэ раз скажу лепшая чым была 10 20 гадоў таму але горшая чым 80 лепшая сітуацыя ў тым сэнсе што мы не проста цікавыя Еўропе а а Европа страшэнна зацікаўлена, каб у нас была дэмакратыя, А гэта значит прадказальнасць правда ж там калі пра бяспеку казаць і чтобы мы рухаліся да каштоўнасцяў ніхто нас не кліча і думаю что тое что здарылася ў двадцатым подкрэсліла что большасць беларусаў гэтага хоча і гэта дасягненне велізарнае мы мусім яго выкарыстоўваць Э, ніхто у брюсселе не напіша стратэгію сённяшняга змагання з диктатурой, з тоталітаризмом, ніхто ў Еўропе не напишет стратегию будущей Беларуси. Мы мусім этот продукт сделать. У нас интеллектуальный потенциал колоссальный, Все это можна. Скансалідаванасці, видать не хапае. Экономисты там уже полные программы написали. Зараз там по культуре, по па пишется, что штосьці. Это все мусіць быть в комплексе. Я уже меў размовы пэўныя з вельмі важными людьми. Они кажуць, а вы можете это аб'яднаць на 50 старонках ніхто ж не кажа про супер там бачення но што праўда гэта будзе бачанне экспертаў грамадзянскай супольнасці і ёсць вялікі непакой А ці беларусам гэта спадабаецца бо зараз адказу на гэта яшчэ больш-менш до конца не маем ну, абсолютно але цікавасць ёсць і она не прападзе сама геапалітыка сама наше становішча вот, месца дзе мы сидзім у Европе гэта нам дапамагае а я, я хочу сказать, что вот про визы это сапраўды важно, потому что, когда мы кажем, вот белорусы, европейцы, и нас все там амбассадоры кажут, э, там, что працавали ранее в Беларуси, вот вы самые головные европейцы в этом регионе, когда завтра бы там от отчинили двери и сказали, идите, вы бы были первыми, мы бы даже других бы отхилили. Все это есть. Но э, надзвычай важно, надзвычай важно, чтобы, чтобы мы, э, чтобы чтоб мы зразумелі что нельга примітызаваць патрабаванні да юровы вот мне баліць тое что целый шэраг уплывовых беларусаў дэмакратаў палітыкаў зациклились на одной рэчы санкцыі санкцыі санкцыі еўрапейцы разумеюць санкцыі інакш яны разумеюць іх как вымушаны інструмент бо іншага няма но ведаеце яны б хацелі как мы сказали что хочам мы дасягнуць не просто дать по лбу лукашэнкі які заслужил і он заслугоўвае А вы сказали А что у вас прыоритет на сёння я скажу про свой асабісты прыоритет для меня прыоритет я ў гэтым ну, бачу что Еўропа можа штосьці зрабіць першае вызваліць перетэсу нумар один усё астатняе ну другое другое суперважнае незалежнасць захаваць нават у гэтых умовах што многае можна рабіць і толькі трэцяе нашкодзіць лукашенко Таму што калі мы шкодзім лукашенко вядома што мы шкодзім і нашай эканоміцы і шкодзім таму старту што будзе і ады еўрапейскі настроі растуць у гэты вы і это будзе для того першага дня пасля то есть я бы хотел чтобы мы усе праводзілі гэтыя дыскусіі і сказалі самі сабе А вот для большасці з нас что прыоритет Таму што пакуль мы не скажем что прыоритет я не могу сказать санкцыі добра ці кепска Вось для того, как Лукашенко кепска зрабіць, это супер инструмент. Для того, как вызволить политвязняў, нейтральный инструмент. Час, час от часу можно погандлявацца, але гэта наша гісторыя показывает. Вызволялі политвязняў два раза цалкам. 2008. Чаму вызволили политвязняў? Тому что у Грузии была война. Лукашенко сполохался, Саакашвілі в Европе весь час кричав, що ратуйте Беларусь на вас диктатором, это лепше, ніж вводили в Європу. І визволили всіх політв'язнів, тому що почався діалог. Салана приїхав. Ён, я в этом удельничал там, в этих розмовах. Салана боявся їхати, стратити свій імідж ну, до диктатора. Поставил умови, умова была выкана, начали Через Казуліна визволили. 2014 след наступнае вызваленне цалкам усіх чаму а таму што Крым таму што усходняя Украіна То есть- Але ў 22 нешта нешта зламалася ў гэтай Да, схеме. я кажу, что мы мусим, вот эм, я, я до такой стрыманасці і ўзважанасці і мусім сфармуляваць да чаго імкнемся, а потым шукаць інструменты і прасіць Европу вот выканаць. І яны былі засмучаны. Вот я ведаю добра, зараз яны ведуць, это ж ужо не таямніца, все разумеюць, ведуць дыпламатычныя тайныя размовы. Некаторыя кажуць, ах, одержують принципом, а вони визволяти хочуть певних людей. Треба усіх визволяти, конечно. Ну Тому я кажу, что мы мусимо приоритеты. Мы не сможем домовиться. Будут люди, які только що були Лукашенки кепська, а будут такие, что политвязи на первом месте. Але мусимо як-то ну, солидарно сказать, что и так, и так, И что для цього робити. Для цього. Це вельми важливо. Александр, вы да, слушно сказали, что не требовалось бы робить санкцию такую, такую мантру, только на них концентроваться, и сказали бы про приоритеты, Добра, тады калі вось не канцэнтравацца толькі на санкцыях і вось сыходзячы з загучаных вами прыярытэтаў Я думаю тут шмат хто з нас гэтым імі пагодзіцца э, што на вашу думку што Еўроп Европа тады магла б зрабіць якія могуць быць крокі і крокі які ўвогуле вось прынясуць нешта нешта ў Беларусі еўрапейскае у самых розных сферах Европа для Европы важно, что мы думаем. И коли мы все будем казать, что вы нас драдживаете, потому что вы от санкций отмовляетесь, а повинны в 10 раз больше увести, и они будут осторожнее, потому что ну, это имиджевые речи, и они же политики, и они не хотят проиграть, бо вы школите mm -hmm. белорусов, на что вы политики в моей Украине, там у Франции идти не меньше. Вот это очень важно, наша такая консолидованная, больше-меньше выпрацованная, выпрацованная думка. Это очень важно. Э, Допомога Европы, и навод зараз, и она идет, и значно лепшая, Раней еўрапейцы казалі, ну як мы да- дапаможам праваабаронцам у Беларусі, калі мы толькі адкрыта можам працаваць, а Лукашенко не хоча. Вот он не хоча, і вот і не будзе. А потым з'явіўся беларускі дом э, э, правоў чалавека ў- Мгм. у вільні і быў прыдуманы механізм Еўропа Да. працавала нават дыктатарскай краіны это ж все разумеюць Таму э, э, просто ад нас чакаюць прапанов якія мы выпрацавалі разам і гэта вельмі важна і ну, глядзіце еўрапейцы разумеюць што этыя санкцыі мы пра это таксама павінны памятаць санкцыі ж упіхваюць Беларусь у Росію Ну это же праўда таму што не застаецца э, ніякога крыла ў лукашэнкі асабліва пасля смерці Макея якая б магло б весці пэўныя размовы з Еўропай і мы цалкам у лапах медведя ну и вот это таксама есть проблема я не кажу что я знаю выход я просто знаю что это складаныя рэчы і нельга так вот спрошчана падыходзіць да гэтага і зноў жа наша адказнасць ставьте мэты і показывайте что прапануеце Еўропы зрабіць да гэтых мэтаў мэтаў малавата патрабаванняў шмат Дякую спадар Александр А, мы зрэшты сёння як стараліся полторы гадзіны укласціся да нават укладаемся Але я б таксама хотел спытать можа у нас есть пытанне альбом мы э, до спикеров але можа есть свои ідэи что мусіла б зрабіць Европа ці мы самі ці хто яшчэ ці сярод наших гасцей у зале ці сярод тых хто у зуме можно таксама падымаць руку писать у чат мне паведамляюць что здаецца пакуль у чаце няма Таму калі ідэю зараз і не з'явіцца А, мы тогда будем красиво России закругляться, а, будем разными хай нести Европу і Беларусь. Так, калі ласка, здымаецца рука, то давайте таки у микрофон, бо иначе у зуме нас люди не подшуют, то можа на нашу гостевую канапу. Да, кстати, качать как быть у, у камеры бы інакше. Я не знаю, украинская зрозуміла всем? Ну, э, Роман Чайковский. Е, я іноді беру участь у ваших засіданнях. Мені дуже приємно. Е, кілька реплік, щоб не затримувати, шановне товариство. Перше, університети це добре. Університети це круто. Але мають бути в Польщі і в Литві білоруські школи, в які ви маєте водити білоруських дітей. Тому що сьогодні я, наприклад, їхав в трамваї по Варшаві і е, зайшла група діточок. Вони спілкуються з е, учителькою польською мовою, а між собою вони спілкуються знаєте, якою мовою? Російською. І я не знаю, чиї ці діточки, чи це українські діточки, ну, скоріш за все, все-таки українські, чи це білоруські діточки, чи це, Або, може, чи це росіяни. Чи то українці, білоруси та росіяни? Ні, Скоріш за все, це все-таки були українські діточки. Але е, е, я думаю про те, що коли вони будуть жити тут в Польщі і спілкуватися з вчителями польською мовою, а між собою російською, то зрештою тут два варіанти: або це буде частинка русского міра, або це буде частина польської спільноти. А це не буде не білорусом, ні українцем. Ці діти не будуть ними. Це перший аспект. Другий аспект, який мене трошки зачепив, це санкції. Тут я з шановним паном не погоджуюсь. Санкції мають бути, я поясню, чому тому, що насправді Білорусь в тому вигляді, в якому вона існує зараз, як державне утворення чи квазідержавне утворення, це сателіт Путіна, це сателіт агресора. Е, Білорусь як держава на сьогоднішній день є сателітом Російської Федерації як держави. Тому, якщо під час Другої світової війни е, були так чи інакше покарані усі сателіти гітлерівської Німеччини, так само має бути покарана Білорусь. І білоруси у вигнанні мають це теж визнати. Це другий аспект. І третій аспект, який я хотів би теж зачепити, це, власне кажучи, пріоритетність. І от тут, попри те, що я з місця сказав, що Мозес, тобто Моїсей, ще не народився для Білорусі, але пріоритет може бути один: це перемога України. Якщо Україна переможе в цій війні, я сподіваюся, що вона переможе в цій війні, то тоді з'явиться величезне вікно, якщо має, може навіть брама можливостей для Білорусі. І тоді вам ви може і без того самого Моїсея можете прийти в своє царство білоруське Ізраїле. У мене все. Дякую. Дякую вам. Так само... Я, може, поправлю тільки одне, що я ну не, ну, да, супер... не, супер санкції, не супер санкції. Я два слова скажу. Я не супер санкції абсолютно. Це просто аморально бути супер санкції. Я за те, щоб не абсолютизувати значення санкцій і не лічити, що це один інструмент, який ми пропонуємо э, відносно Білорусі використовувати Європі. От це хочу сказати. Це тонкий інструмент, і треба його узважливо і глядіти інші аспекти, на які це уздіючить. Так, дякую, дякую за абсолютно. Так, таксама да дзякую вам і за ўдзел і да так зазначу што вось я пэўна гэту таксама думку працягнуў што вельмі важна э, не абсультызаваць нешта бо зноў такі відавочна усе мы тут за перамогу Україніны ніяк іначай але таксама трэба разумець што я вось баюся што так акно магчымасць вот будзе створана пасля перамогі а, але галоўнае мне здаецца разумець што гэта акно не будзе вось адразу нечым усё ну Україніна перамагла цяпер усё добра я боюся наоборот что гэта окно магчымасцяў яшчэ прыйдзецца вельмі шмат працаваць і каб не атрымалася э, что у пасляваенных перамовах дзе Беларусь немаведама ім будзе прадстаўлены ці будзе прадстаўлены што ейны лёс вырашыцца а маўляў там расія такая раславаная давайте мы хоць Беларусь аддадзім тады нам можа не будзе на іншых пакушацца ці каб не атрымалася што з Беларусю зноў там як у 21 годзе будуць радасна ўсе гандляваць бітумам і не думаць про тое што там адбываецца то і ну, гэта ж не да прэтэнзій адзін адзін да аднаго а хутчэй проста да тых рызыкаў мне здаецца будуць уцякаць праз беларусі ў беларусі застан таксама такое можа быць ему э, э, мне бы так того што акуратна не трэба згодна як з санкцыямі не трэба тультызаваць трэба разумець што шмат працы будзе наперадзе тым больш калі мы будзем казаць да не толькі пра там э, захаванне незалежнасці там вызваленне плетвязня ну як такія базавыя мэты Але калі мы яшчэ хочам і Еўропы ў Беларусь прынесці. Ну што ці ёсць у нас яшчэ пытанні і каментары ці калі не здаецца ў часе таксама новых не бачу як я адсюль бачу Таму дзякую усім пойдзем несці Беларусь у Еўропу Еўропу у Беларусь як можам вы сёння згадывалі пра пра тое як бы не толькі Еўропу ў Беларусі Беларусь у Беларусь Э, ну што вось стася тры гады таму не размаўляла па-беларуску Ну вось сёння у нас быў беларускамоўны эксперт аналітычны клуб таксама так здарылася неяк само так, сабой ды чаму пыне таму будзем працягваць у нас была толькі беларуская мова і трішки украінскую то дуже дзякую дзякую усім так так і жывем жыве Беларусь у Еўропе да сустрэчаў і для тых хто э, глядзіць нас на Ютубе на подписывайтесь на канал Пресс-клуба, тут будут надалее видео наших дискуссий, ставьте лайки и до встречи!